السلام علیکم آپ سب کو ویلکم ہے میرے چینل پہ رانا صحابی سو آج کی جو میری بات ہے ٹاپک ہے وہ ہے کہ اوور پروفٹ جو ہے نا بوکس اس کے متعلق اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز تو بنائی ہوئی کہ یہ پروفیٹیبل ہے یہ ہے وہ ہے آیا یہ پروفیٹیبل ہے کہ نہیں ہے یہ میں بتا بتاؤں گا آج آپ کو کلیئر کہ آپ اس پہ اپنا ٹائم دیں یا نہ دیں دیکھیں ایسے ہے کہ پچھلے تھری ڈیز سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں تھری ڈیز سے اس پہ میں کام کر رہا ہوں تھری ڈیز میں میں نے کتنے ڈالرس کر لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور کیا کیا اس کے اوپر ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو شو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا جیسے کہ ہم میں اپنے اکاؤنٹ پہ آ چکا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ پہ جو ڈالر شو ہو رہے ہیں وہ یہ ہے ٹھیک ہے اچھا اب یوں ہوتا ہے کہ آپ جتنا اس کا سروے کرتے ہیں لائک یہ ویڈیوز پلے کرتے ہیں تو اتنے لمیٹڈ ویڈیوز اس پر zero point zero two five اتنا کچھ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایکچوئل وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ ڈالرس نا تین دن میں اتنے ہوئے ہیں ان کو میں نے ابھی تک کیلکولیشن کر کے دیکھا تو میرے چار روپئے بنے ہیں ابھی تک پاکستانی ٹھیک ہے لیکن اس کو ڈرا کرنا ہے زیرو پوائنٹ ٹو فائیو وہ بنتے ہیں ستر روپئے پاکستانی ٹھیک ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس پہ آپ ڈیلی پانچ سو کما سکتے ہو یہ کما سکتے ہو سب فیک ہے وہ لوگ اپنے ویوز بنانے کے لیے کر رہے ہیں اس پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہے اس پہ آپ کچھ ارننگ نہیں کر سکتے ہو میں نے سارا ورک کر کے دیکھا ہے اور آپ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ وہ لوگ جو ویڈیوز دیکھ کے لالچ میں آ کے کام شروع کر دیتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں سو پلیز ایسے لوگ ویڈیوز سے دور رہیں اور ان کو نہ دیکھیں کیونکہ یہ لوگ اپنے ویوز کے لیے خود تو کما لیتے ہیں لیکن آپ کا ٹائم بہت ضائع کروا دیتے ہیں تو اس میں میں نے کام کر کے دیکھا اور اس پہ وتڈرا بھی جو ہونا ہے وہ پیئر کے ذریعے ہونا پیئر پہ آپ جاؤ گے پھر بٹ کوئن میں کنورٹ کرو گے پھر ای ٹی سی بہت لمبا پروسیس ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اتنا ٹائم کوئی اچھا سا کورس سیکھ لو یا کوئی اچھی سی جاب کر لو بیسٹ آپشن ہے نسبتاً اس پہ ٹائم ضائع کرنے کے میرا اکاؤنٹ تھا اس پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میں نے تین دن ورک کی ہے تاکہ پروف کے ساتھ میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ میرا پروف ہے سو آپ باقی آپ لوگ پہ ہے باقی میں نے تو ویڈیو آپ کو اس لیے دکھائی ہے کہ تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہے اور اس پہ کچھ بھی نہیں ہے تو باقی اپنا خیال رکھیے گا میری ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں تاکہ وہ لوگ جو اس دوسروں کی ویڈیوز کو دیکھ کے پروفٹ کی لالش میں اپنا ٹائم ضائع کرنے لگتے ہیں تو وہ تاکہ ابھی سے رک جائے یہ میرے تین دن کا ٹائم ہے اور تین دن میں نے اس پہ ورک کیا ہے اور کوئی پروفٹ نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں نا ایک دن میں فائیو ہنڈریڈ کماؤ میری نظر میں تین دن میں فور روپیز آئے میرے پاس صرف تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ